Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes. la en el barrio en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Uh -huh. Préndemela, préndemela, préndemela, préndemela, préndeme, préndeme, préndeme la bocina. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete, súbete. No te bajes, bajes, bajes, bajes, bajes, bajes. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye,